уроки хора. А у нас концерт вместе. Наталья Геннадьевна будет. Тихонечко туда на третий ряд. Все. Ручки сюда. На животик. Сюда. Ручки на животик. Все. Опять уже серию. Вот сиди, сидел. И ножки прямо. Ножки приклеились у нас. А спинка прямая. Все привыкли к креслу. О, как все на кресло сидит. Как попало? Все. Вот сюда. На стульях сидим. Смотри, какая у нас спина большая. Тягивай живот. Дышим. Животики, надулся у нас животик, там оказался шарик. Да, раздушили, проглотили. Вдули, еще разочек. Нельзя подождите. Подержали дыхание, воздух, задержали, задержали. Смотри, как ножки твои пляшут. Ну-ка, поставили. Дуй, дуй на заборчик. закончится, больше не дышим. Опустили ручки, ладно? А теперь кто дольше? А кто с жвачками? Ты с жвачкой, что ли? С конфетой? А что ты жуешься? Так, нельзя. Рот у нас должен быть свободный. Язычок у нас свободно. В ну, рту ничего не мешает нам, а то куда летит. Так, все еще разочек дышим. Проглотили шарик. Ну-ка, спинки, спинки держим, а то не, не может животик наполниться разработчик говорит, сдувает, сдувает, до конца, еще выжимайте животика. Все, обдули, все. И еще разочек. Нельзя дышать. Один вдох и долго-долго-долго дурим. Да, понял? Тут воздух не поместится, воздух у нас в животе помещается. Ну-ка еще разочек. Вот животики, животики надулись. Больше не дышать, больше не дышать, по-честному не дышать, не дышать. Все, закончился воздух, убрали ручки. Вот ты получилось? Ага, молодцы. Ну, Все, язычком пропитаем щеку. Другую. Будете говорить, раз Ноги поставили. Верхнюю губу пропитаем, язычок. Нижнюю. А теперь как будто щеточкой зубной почистили зубки. Верхние, нижние. Сладкую вкусную конфету съели и обрезали Вот там на зубах прилип шоколад, все облизываем. А я только собираюсь съесть шоколадку. А, все, тишина, мы работаем. Язычок работает? Ну вы представьте себе. во сколько у нас много, да? Открыли рот вместе. Мальчик, что мы делаем Рот открываем, ладошки открываем, да? И животик напрягает вот прям в это время. Дух на животик, запал. Будем говорить. Жук. Жук. делает? Ж, Что же делает? Сжимает. Сжимает, это молодец. А вот ты уже сжал его, выпрями спинку, тогда я животик погляжу. Вот теперь буду смотреть на твой животик. Ну-ка все открыли ладошки. Молодцы, а теперь послушай меня. Послушай внимательно. Будете петь плохо. Не попадает наш голосочек. Так, слушаем дальше. На печи, это где-то под нотками. На печи, на печи, калачи, как огонь горячи. На печи, калачи, как крокота. Понятно слово? Кто, кто, кому непонятно? Непонятно. Непонятно слово воркота. Он мурлычет. Он мурлычет воркота. Слышали, как мурлычет кот? Слышали? А ты же маленький, они другой, отдохни немножко. Стой, автобус. Или как там? Какие Стой, автобус. Дальше. Отдохни немножко. Молодцы. Вот и речка под горой. Сядь, пожалуйста, рядышком. Иди отсюда. Иди сюда. Иди, извозилась сядь. Иди, двигайся. Надо рядышком сидеть. друг друга слышите лучше. Сядь. Ручки опустили. Сам, а, балерина это вам. Спинка прижимает. На мажоре там буквально тоника до 90 и все. Что-то там одну минуту. Да? Вы Я думаю, Не сильно значили, чуть-чуть только. А? Я знаю, я знаю, спасибо. Ты умничка, ты помнишь слова. Ну, это серия знаний по правильно. Ладошки играют чуть-чуть, ладошки на пульс отмечают. Вот мы тоже играем вместе с Натальей Геннадьевной, все мы играем. Целым Готовы? Я стыки не вижу. Вот правильно сидите. Весь урок неправильно сидишь. Ой, мой хороший, как тебя звать? Богдан. Ты Богдан. Э, Богдан. Богдан. Тебе? Вардан, ты как? Да. У тебя смотри. Саша. Саша, спинку поставь на место. Ну-ка давай сюда. Саша, вылезай сюда, вот на краешек. Так, Саша, я тебя выучу. Саша. Как же вас зовут? Давай получили, тебя как зовут? Максим. Анатолий. Анатолий. Марк Рудаков. Марк. Скажи, Марк. Софья. Софья. Костя. Костя. Ваган. Вардан. Ваган. Ой, Ваган? Да. Прости. Никита Хохлач. Никита. Ева. Ева у нас дальше. Витя. Виктор. Саша. Саша. Артем. Артем. Ира. Лиля. Лиля. Угу. Дальше. Тебя как звать? Громко говори. Тимофей Петр. Тимофей. Имя. Ирина. Ирина. Лиза. Ваня. Ванечка. Дальше. Тимоша. Тимоша. Ой, ну имя-то красивое. Дальше. Даник. Данил. И Ксюша. И Ксюша. Ну вот как бы так всех. Буду учить на иду. Давайте светки все поставим прямо. Да. Вот так. Садись. Ну, скорее. Вот. Вот какой ты выше. Вот правда, вот настолько выше. Вот когда сидишь, прямо, смотрите. Я села так. Посмотрите на макушечку, да? На макушечку. Выпрямилась? Выше стала? Нет? Выше же макушечка стала? Вы когда сидите, вы растете позвоночник а прямо. Так, а Он выше. Так, можно вот так. так не надо сидеть. Спинка должна быть прямая, чтобы спинка у нас была ровная. Поем хорошо. Хорошо. Дальше. Вот и речка под горой. Глядим. Вот и Правильно, Максим, ножки не что У нас ручки работают. Готовы? Поехали. Это ручки пляшут. Вот речка. Вот речка. Вставай. Ну, застой ножкой, Маринка, застой. Мы в автобус, да, сначала, конечно. Мы в автобусе гурбой. Сели прокатиться. Наш. Нас автобус голубой по дороге учиться. Молодец. Давай дальше. Ну, Ксюша. Ха. Хорошо в машине петь, солнце ярко светит. Даже с нами дальше, дальше. Вода. Давай говори. Да, Петлюша выбегет, на прогулку едет. Молодец, дальше давай. Вот и речка. Вот и речка. Под второй. По второй. Чей? В ней идет дорожка. Бежит дорожка. Бежит дорожка. Стой, Стой. автобус голубой, отдохнись немножко. Ты умничка, молодец. Что мы всем? Повторить? А что? Куда? Дальше. А, дальше, слова дальше. Давайте дальше, Егором. Привет. Би. Би. Би.